kuzdan qo'rqma oqayin Kuz yosh to'kma oqayin barglaring sarg'ayib to'kilsa bahor qaytar kikin oqayin kuzdan qo'rqma oqayin yosh to'kma oqayin barglaring sarg'ayib to'kilsa bahor qaytar ikki kun oq bizdan qo'rqma oqayin ko'z yosh to'kma oqayin barglaring sarg'ayib to'kilsa bahor qaytar kutgin oqayin kuzdan qo'rqma oqayin yosh to'kma oqayin barglaring bahor yana yig'laydi bahorda boshlaydi yig'lashni to kuzgacha qo'ymas tebrashni qishda alvidoni aytishar yana bahor bizdan qo'rqma oqayin ko'z yosh to'kma oqayin barglaring sarg'ayib to'kilsa bahor qaytar kun oqayin kuzdan qo'rqma oqayin